Ω μαλάκα. Φύγε, άκο. έπεσε, έπεσε, Κάτι βαρύ είναι. Είναι τάγκ ρε μαλάκα, είναι τάγκ ρε μαλάκα. Τι είναι? Τάγκ.